තියෙන කජු වත්තකට දෙන. වසරේ එක් වතාවක් පමණක් පිළිහදෙන ශාගයත්තන කජු කියන්නේ. ගොඩම සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ සංකේතයක් විදියට කජු හඳුනන පුළුවන්. එහෙනම් අපි කජු වලින් මොකද ගන්න පුළුවන් කියලා බලමු. පිදරන එක මුලින්ම කරන්නේ අවුරුදු එකහමාර දෙයක් යනකොට මේ කඩුවත් සීදලා ඉතින් ගෙඩි අට ගන්නවා. ඒ ගෙඩි අත ගත්තන් පස්සේ ඉතින් මේ ඕගොල්ලන් ඇතුළත් පස්සේ මේ හොඳ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ හොඳ ප්‍රියතම ආහාරයක් නෙවෙයි මේක පිටින් ආහාර බවුල කෑමක් කවි බෝලන් කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කිරිකඩු කියනක කරලා මේ මාළු හදා ගන්න පුළුවන් සම්ප්‍රදාය කරලා ගෙලට නම් නම් හොයාගෙන ආහාර ආහාරට ගන්න පුළුවන්. බූලන් අමුයෙන් කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යායරම තියෙන කජු තමයි. අක්කර බෙදන්න මම හිතන්නේ 6ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපට බැරිද මේ මේ වයින් එකක් දාන්න කජු බලන්න. ආ සුපිරි වයින් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ එතකොට ජූස් වගේ මේ හොඳ එක එක එක වර්ග මේ පුළුවන් මේ හදලා බොන්න අපි අද හරි ගොඩක් ගොඩක් කඩාගෙන ගිහිල්ලා වයින් එක හදන හැටි ඔයාලට පෙන්වන්නම් එහෙනම් යමු වීඩියෝ කියලා කියලා දෙන්න. ඉතින් වැඩි බහිමනේ වාසන. ඔව් පුතා මෙහෙමයි මේ. අනේ අපි කඩිපෝලන් වලින් තමයි වයින් හදන්න. බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉස්සරම අපි හොඳ කඩිපෝලන් ටිකක් අරගෙන හොඳට හොදලා ඒක කෑලියට කපලා ඉස්සර අපි විශේෂ ටික ගන්න ඕනේ. ඔව්. ඉස්සරම අපි කඩිපෝලන් ටික කපාගෙන ඔව්. ඒක අරගෙන ඉදිරියට වැඩේට බයි. සාමාන්‍ය ඒක පොඩියට කපා ගන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය කපා ගත්ත නම් ඇති ඔයගොල්ලෝ මේක අපි ඊට පස්සේ භාජනයට දාලා ඒක normal juice මේක තලන්න ඇතර මේවා නියම කජු පුලන් යන ගොඩක් කාලයක් ඒ කොල්ලන් ටික ගහෙන්න ඉතින් බෝලම් කයිම ටික නිවා ඇයට අපි දැන් අවශ්‍ය කජු පුලන් ටික දැන් කපා ගත්තා. කපාගෙන මේවා වාදනයකට දාගෙන මේක දැන් අපි පොඩක් තරහ ගන්න. මොකද මේක තරහ කියන්නේ මේ අපිට කුස ගන්න ඕන. කුස ගන්න ඉන්න මේක පොඩ්ඩක් මේ බෙන්ඩර් එකට දාලා අපිට කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා මේක අපි දේශීය ක්‍රමයට ගමන විදිහට මේක අපි normal මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ වගේ කොම්පස් මේක විස ගන්න පුළුවන්. වටිනවා මේ මේ හොඳට දැන් විස ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඊළඟ තියෙන මේක පෙරා ගන්න. බලමු පෙරා ගන්න. මේක තමයි මේ ඔගලත් මේ කඩු ගොඩක් ගද්දී මට බලගන්න මේ බහදුරට පණු වෙන්න මේ වගේ. කඩු පූලම ගහෙන් කඩලා දවස් හත් දෙකක් තිබ්බම ඉබේම පණු හැදෙනවා. ආ ඉබේම. ඒකයි කඩු පූලම් මේ පේන දැන් මේ සවුත් කරලා තියෙනවා මොකද කඩලා දවසක් දෙකක් සවුත් කරලා කඩපු දවසම ගන්න ගන්න පාවිච්චි ගන්නවනම් ආ කඩපු දවසම පාවිච්චි ගන්න ඕන ඒක පාවිච්චි ලබා ගන්න අමාරුයි හදාගත්ත ජුසය මෙතන තියෙනවා ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ සීනට් කරන්නේ අවසානයේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේක 700 වණක් කියලා තමයි තියෙන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 200ක් ඔව් විතර වගේ ඒකට දාගන්න Thank you. සීන තිරන මිටට මං දන්න හොඳයි සීන තිරන මේක පපි පරත් එක පොඩි වෙනසක් තියෙන පැන්ටස් එක වැඩි තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක මේ හොඳට දී වෙන කලවම් කරන්න මේක මදි කලවම් කරා ඒක හිමිතර දී වෙනකම් මේකට අපි එක්කව කරනවා එනසල් ස්වල්පයක් කරාමට ස්වල්පයක් වස්සින කුරුඳු පොතු මේක පොඩ්ඩක් අපි කොටාගෙන මේක පොඩ තලා ගන්න ඕනේ මේක වංගෙඩිකට දාලා ගොඩාක් ගන්න හොඳ නෑ එමුණුත් මේක රස වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සරගතිය වැඩි වෙනවා එනිසා ස්වල්පයක් සමාගෙන මේක හොඳට කොටා ගන්න. යම් ග්‍රෑම් පහක් තමයි අපි මේකට ඒස් එක්කව කරගන්නේ. රයිට් එහෙනම් මේක ටිකක් මේ විදිහට දමගෙන හොඳට කලවම් කරනවා හරි දැන් අපි මේක මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා දැන් අපි මේක සීල් වෙන සීල් වෙන සීල් වෙන වහගන්න ඉට පස්සේ මේකට අපි අවශ්‍ය දේවල්ෙන් කලවන් කරලා තියන්නේ පැය දොළහකින් තමයි මේක පැහෙන්ද කියන්න මේක පිස්වලින් එන බලය ජාස්ටලන්නේ පැ දොළහ පැදුන පැ දොලා මේක නැවත කලවන් කරන්න ඕනේ ඊට පසු දින පහක්කින් නැවත මේක කලවන් කරන්න මොකද මේක පැහැෙනවා මේ පැහැෙනකොට මේක තෙල ගතිය උපදිනවා ඒක ඊට පස්සේ නැවත මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ දින 10කින් නැවත කලවම් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ දින 15කින් තමයි මේකේ ප්‍රතිඵලය තියෙන්නේ අපි දින 15කින් ඔබ නැවත පෙන්වන්නම් මේ හදාගත්තු වයින් එකේ රස බලමු දින 15 දස් පාලට පස්සේ තමයි අද අපි මෙතන් ඩෙකරන්නේ අපේ වැඩට ඉතින් මේක තමයි සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක එහෙනම් ගසම අපි දින 15 පස්සේ දැන් මේක අපි ගත්තේ නේද ඔව් දැන් මෙන්න ඔයාලට දෙනවා දින 15කට පස්ව අපේ මේ වයින් එක කොහොමද තත්ත්ව කියලා මේ මේ එසා දින ප්‍රථම හදනකොට මෙච්චර පාට තිබ්බේ නැහැ ඔව් දැන් ඒක ඔව් දින 15කට පස්සේ කොහොමද පාට ඔක්කොම මෙදැන් තියෙන දේවල් අඩියට මිදිලා උඩින් තියෙන උඩ ගදලා ඉටපස්සේ ලස්සන පාටත් තියෙන තර මේ අඩිය තිරම නෑන මෙමයි අඩියට මෙද නේ ඒක සරීට අහිත කර දෙයක්නේ අකින් දැගෙන් නො හොට දේවල් තම උටරැවල දෙන ගැන අපි එන්නසාල් කොත්ත මල්ලි කරාමට තිය දේවල් උටරැවල දෙෙන ඉස්කන්න ශරීරය එක වැඩිකසික් පාච කර තම බඩ තුවාහට බඩ ජීම නම ඒදවලන ඒ අපට පරගන්න දෙන්න කරන්න මේකේ කෆෙන් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ පෙරලා මම හිතන්නේ කඩියන්න ඕන තව දවස් පහක් කයි තියන්න හරි දින 15 පස්සෙ අපි ගත්තා හරි එහෙනම් වැඩේට බලමු ඇත් මෙන්න මේ විදිර බටෙන් අපි ගත්ත අරගෙන පිරිසුදු රෙදික පැල්ලක් කරගෙන ඒ හරහා අපි බෝතල එතාම එක යොමු කරන්න දන්නේ මෙන මේ ආකාරය ප්‍රපාත් කරන්න අඩියටම දන්න මොක අඩිය තැම්මොත් අඩිය තමයි සියලුම දේවල් මිදිල තියෙන්නේ ඉස් සනම්මන ඉස් කැන් කරයට අහිත කර දෙයක් අපි දේවල් ගන්න ක්‍රමණ කෝල හිමිහිමින් ගන්නවා Thank you. මිලට දහක් තම ගත්තේ මේ මිල්ලට දහ අපි දින පහක් තමයි නැවත අපි මේක මෙහම මෙම තියනෝ දින පහක් විතර දින පහකින් පසු තමයි මේක ප්‍රතිඵලයක් දලන්නේ දින පහකින් හෙනක් රයිටන ඇති අද අපේ වයින්නගේ අන්තිම දවසර තමයි අද ඉලෙන්න වයින්න තන් පාට අනිතන් වෙනස් දානේ මාසයක් විතර වෙනවනේ දැන් මොකද? ඔව් මාසයක් වෙනවා දැන්. අර අපි සාමාන්‍ය දවස් 20ක් 25ක් වගේ තමයි තියාගන්නේ. තාම මාසෙ කාලය යන්න යන්න මේක ප්‍රමිති වැඩි වෙනවා. කාලය යන්න යන්න තමයි මේක අර මේ වයින් එකේ තියෙන. අර ඒක ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය ප්‍රමිති ප්‍රමිති එහෙනම් මේ බලමු අපි. අපිට කියලා. කොහොමද? අර්ථ හොඳක් වගේ ස්මෙල්ල ඇතරම රයිටනඟ ඉතින් මේ හදාගත්ත අඩුබෝලන් වයින් එක. දැන් ඉතින් අන්තිම අදියරේ බොන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු රස කොහොමද ඉරාන්නේ. වැටතිං කත්තකෝම එක පටරං අතරම එක ලස්සන්න තියෙනවා කොම පහරසක්ගෙන කාටරස ඇමුර ඉතරස තීරු රසුන් තර මේ කාට රසයි ඉතරසයි ඉතරසයි වයින් ගන්නවන ඕන අස අස ගෙන ඒගන්න අර මේ මිදිවන්නේ තින් ජොයින් එකට පොඩ්ඩක් ඊට වඩා කාර්ක කාර්ක වැඩි පොඩ්ඩක් මේ පරිපූර්ණයි රයිඩ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත වයින් එක. ඉතින් වයින් එක බාට් කරලා අපිට කැම වර්ග ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හදන්න පුළුවන් කැමක් එක තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් ඩයිව්